beti da plazer bat niretzat ba, itzegitea batez ere kompetentzia digitalaren inguruan ze. Piskanaka, piskanaka, hasiz. Informazioa, adibidetzo bat, eta gorri zaude orain arte erabilideuna, orain arte Europak esaten zuen. Edo zein, eh, kasu honetan Europako markoa hau argitu behar da, da edozein profesionalarentzat, ez irakasleentzat bakarrik, eh? baina imaginatu zuek hau jakin beharko zenutela, gehi gero urrengo buelta hori metodologikoki nola erabili. Hau oinarri izango ditzateke. Ordun, informazioa zanoain artea saltzen zana eta guantxe txosten berrin esaten du informazioa eta datuetan alfabetatua izatea. Hau da, datuen manejoan eta bar. Beraiek deitzen diote data literazi. Eta horrek esan nahi du. Eta galdera da, zuek nola ikusten duzue zuen burua kompetentzia honetan. Esaten du, informazioa, datuak eta eduki digitala miatu, bilatu eta iragazi. Bilatzen interneten ondo, ez? Kompetentzia horretan. Gero, informazioa, datuak eta eduki digitala ebaluatzen. Bilatzen dezuen hori ikasleen eskura ipini horretik ebaluatzeko joera daukezue, publizidadea dauken, virusen bat edo elbideak seguruak diran, horrelako gauzak, hortxe, hortxe, bigarren. Eta irugarrengo, aukendu dute eta jarri dute, datuak informazioa eta eduki digitalak kudeatzea. Bale? E, normalean, lehenengo bloke honetan, jendek esaten du, edo irakasleok esaten dugu, nahiko ondo pasatzen dugu bizitza, e, informazioa bilatzen. Zuek informazioa bilatzeko noa jotzen dezue. Ez da galdera trampa, eh? Noa jotzen dezue. Googlea, ez? Googlea. Eta Google ez aparte, eh, eh, Googleen bilaketak inlitzezke modu askotara, ez da? Adibidez, nik? Eh, unibertsitatean, baita kompetentzia digitalez aparte, e-learningaren online munduan ibiltzen aiz, klaseak diseinatzen ditut kurtsoak online kurtsoak, ez? Irakaslei ikendutu ezten aurrez aurreko ikastaroiek, biltzen dienekin, eta esaten biate zein dien beraien helburuk eta bar, eta bar, eta nik onlainera pasatzen launtzen diet. Orduan, nik adibidez e-learning terminoa eta online eta horietenak eh, menperatu errauzket oso zondo, ez nire lanerako. Orduan, nik joan naiteke Googlea eta e-learning jarri. Hori denak egiten dugu, bai? Bigarrena, egin dezaket bilaketa bat filtratu xegoa, iragaziagoa, horreaino adibidez, zuek jotzen duzuea ah, boia tener suerte eta olakoak ba jutzen bazen bazate boia tener suerte horretara edo edo zein tokitan bilatzen bazue termino bat eta azpimenu bat zabalduko zaizue aukera asko ze gehiago topauko ikizu adibidez zuek bilaketa bat egin nahi bali bazue e, zuen ikastetxeko argazkiena irudia jarri jarri bilaketan irudiak eta azpimenuan jartzen bali badezue enber kolorea tamaina ez dakiz lortuko itezue argazkiak, ba, filtratuta iragazita, tamainaren baitan, kolorearen baitan, animazioak edo bestelakoak, horreaino, horreaino bai? Bai. Ordun, gero egin litezke bilaketak, e, adibidez, ba, ze artxibo mota edo ze formatu mota nahi dezun, edo webgune baten barrun egin dezakezu bilaketa edo bilaketak mota askotakoak egin litezke, ez bakarrik jun orokorra eta Googleen jarri. Ordun, egiten bazu bilaketa filtratu adibidez artxibo mota eta ba saltzen zaizue e-learning, baino bakarrik PDF-etan eta horrelako mila kontu, eh? Baino bigarren pausoa izango litzateke, bale, bilaketa normala, bilaketa filtratua eta bilaketa espezializatua. Ziur nago denak bideo bat bilatzeko noa jutentzeate YouTubera. E, aurkezpen PowerPoint motako aurkezpenak nahi bali maitezu zuen lanerako, biologia matena izatela, historia ez dakizet, noa jutentzate? ez autzen dezue, adibidez, bada YouTube bezala, baina PowerPoint entzat. Baina, karo, hola bezala dauzkezue, tesia egiten nahi ere, edo nahi duzu zerbait jasoagoa bilatu, ba Google Akademiko, edo Google Eskolarrea jungo ginateke, edo liburu bat nahi detopatu jungo nitzeteke Google Booksea. Denek emango diate aukera, nire kontua aukitzeko, eta kudeatzeko nire gestio guztia nire irakurri dituan liburuak, gomendatzen dituanak, erosi nahi dituanak, ez dakiz zer, favoritoak, eta bar. E, artikulu akademikoak, zeintzuk e, gorde dituzten, nola ikendan zita bat, bestea, horiek toki hoietan ematen dizkiate. Eh? Ordu nidea izango itzateke, nahi detela bideo bat, horrea, nahi detela argazki bat librea, ba, erabildezakeanak, flikerrea jungo nitzeke. Nahi detela ba, jendeak gordetzen dituen link interesgarriak filtratutakoak ondo etiketatuta eta ba, ba digo edo deliziusea. Ordu nahu izango itzateke, pausotxo bat gehiago, urrats bat gehiago bilaketetan. Edo gehiago, badauket informazioa bilatzea, blog edo toki espezializatuetan. Edo, badauket ibili beharrean blogetan, artikuletan, egunkarietan, aldizkarietan, denboa etengabe, ni ibili beharren informazioaren atzetik, egin dezaket informazioa nigana heltzea. Hau da, fitli edo irakurle, RSS irakurle baten alta ematen dut, eta hor jartzen ditut. Ba, irakurtzen dituan, e, metodologiari buruz edo lehen hezkuntzari buruzko seigarren mailako bueno, planetak ematen ditut, bla planetei buruzko informazio guztie, e, eh, aldizkarik, e, egunkarik, ez dakizet, jartzen dituen nire RSS irakur eta ni bilibiarren informazioaren atzetik, bata, beste ez dakizet, hemen, noiz benka sartzen aizonea, eta hemen dauzket denak, arpidetza sistema arrunt batekin, hemen jasoko ditu denak. Eta esaten duna biologia, esaten du informatika, esaten du interesatzen zaion gaia. Da modu bat, ibili beharren informazioaren atzetik, informazioa nigana heltzeko. Gauza behin dezaket, ba bueno, newsletterrekin, baita badaukete egitea, eh, arpidetu zerbait interesatzen zaidan zerbaitera, eh, mm, ez dakit erakunde askoketan newsletterrak eh, ematen dituzte, eta ordu nahi korreora iristen zait, adibidez, eh? Mila modu daude, eh? informazioa nigan altzeko. Beste alde batetik, badauketeikia egunkari pertsonal ba. Egunkari pertsonala izan diteke, ba, adibidez, badaude zerbitzuk, ba, ne interesatzen zait, e-learninga. Eta interesatzen zait, Twitterren atzo, ba, e-learningari buruz, itzeintzan guztia. Nik ez dauke denboraik denboa guztien egoteko Twitterren begiratzen etiketa hori. Badakizu ezer den eh, Twitterreko eh, etiketa bat? Da, almohadilla eta ez dakiz trending topic famatu horiek eta hori ez, jendea itzeiten ari dana Twitterren. Twitterre balio du bilatzaile bezala oso zona da. Lortzen bali badezue, zuen intereseko etiketa bat, izan liteke education, izan diteke innovation, izan diteke teknologi, metodologi, nahi dezuena, hor, den bauzin eten egongo dira edukiak behin eta berriz sortzen direnak. Ordun. kasu honetan, nik egin dezaket horrelako egunkari pertsonalizatu bat, paperlin adibidez, eta paperli horretan, zerbitzu asko daude, iken dejartzen dut etiketa bat Twitterrekoa, eta ja nahi iristen zaidenua guztin aurreko egunean, nire intereseko gaiaren inguruan mogitu dan guztie. Galtzen nahi edo ondo. Bai, ulertzen da zein da hori, da, e, maia, erris errisagotik, maia sofistikatu gora goaz, ez? Ematen du oso zaila dala. Baina zuek, ite mali zuek, egunkari pertsonalizatu bat, zuek nahi dezuen, iturriekin, izan liteke etiketa bat, edo izan liteke irakurtzen dituzuen blogak, eola, adibidez, adibide garbi bat. Ematen dezu ekonomia, batxilergon edo debeatzen edo zerbait. Eta hor dut, e, Diario Baskon ekonomia atala dago berrian, e, ekonomia atala dago garan, ekonomia atala dago ez dakinun, ekonomia atala dago arpidetzen naiz bakarrik ataloietara, eta hoiekin egiten dut egunkari kari pertsonalizatu bat. Eta hor dut, etortzen zaitegunero olako zerbait nere nere neretzat egindako zerbait nere gaiaren inguruan eta nere ikaslek ere arpidetza egin dezakete. Ordu nik ezer egin gabe, zertxor egin gabe, ematen diet ikaslei aukera, denba guztin eten gabe, ba, gai bat konkretu baten egunean, eguneratuta egoteko. Ordu noiek dira, eh, egunkari pertsonalizatuak, eta adibidez, bada oso horreixea sortzeko, paperly, paperly. Eta ordun da modu bat egiteko, Adibidez hau izago nere nire egunkaria e-learningaren inguruan. Ni ba-, bakar bakarri dauket e-learning etiketa Twitterrekoa. Horrek esan nahi du, nei etorriko zaidala egunero nik ezertxoren gabe korreorai iritsiko zait horrelako egunkari bat eta da Twitterren gehien motxudan edukiarekin. Ordu nion beharren denbo guztin, begira, begira, begira, ba, hauk esare, lehenengo artikulua seguru izango dela bomba bat. Zeda, mundu mailan internet mailan ba, gehien motxudan artikulua. Ordu, hori idea bezala gehitzeko, ezta? Eta adibidez beste norbait interesatzen bazaio e nina, ba indezake gauza bera. E, alertak edo adibidez, sare sozialetik, eh, sare sozialetatik, eh, baita eh, iritz diezaguke edukia, zu jarraitzen bali maizu jende interesgarria, jendea daukena ez dakit oitura dauke zuen sare sozialitatik jendea jarraitzeko. Ba, jarraitzen bali maizu pertsona egokiak, erakunde egokiak, horko informazioa altxor preziatu bada. Eta orduan, ba, bueno, hor zerrendak egin ditezke, eta ba. Orduan, kontzeptu bat oso interesgarria informazioa lortzeko oraintxe bertan gertatzen ari dana jakiteko, Twitterrea jun bilatzaiera, ez dauk kontu zabaldu beharrik, bilatzaile badauke, Twitterrek, eta zuek, lortzen ba- adibidez, gaur edo norbait interesatzen bazaio termino bat, jarri hori bilatzaien, eta hortiken etortzen zaizun informazioa, adibidez izan diteke, ba, kongresu badagon horren inguruan, materialak banatzen ari direna jendea, eta bar horrela ikasten da. Hori izango itzateke, ba, garatzea, ez? Pixka bat, ba, profesionalki norbait nahi balin badu, gehiago jakin. Orduan, kao, eromena izan liteke gero esaten duzu, bale, eta gero nik honekin, zeiten dut, iristen zaiten informazio guztiarekin, ez? Nola kudeatzen dut, ez esatezu, bai txokolate, hemen diken, bestetik, handik, bale, gauza bada ni ez jutea bila, baina nahi etortzen zait alde guztitatik. Ba bueno, gero, importantea da jakitea, nola gorde informazio hori. Ze oraindik ere, ni galdetuko banu, nola gordetzen dezu informazioa sarean topatzen dezuena? Badaukezu estrategia bat, Adibidez, esatik zuen, nire fakultatekok eta bestela, eh, nik asko matitxu talde batetik bestea, eta eh, jende askok iten da, zerbait interesgarria topatzen duen, korreoz bialtzen dio bere buruari. Norbaitek egiten du hori? Edo uhorreko dokumentu batean jarri denako. Hori, gaur egun daude aukera askoz ere, askoz ere eraginkorragoak zezuk itxemalin batzu uhor baten jarri, gero, nik adibidez, nire liburutegi, nire link esteka liburutegian, lau mila esteka baino gehiago dauzket gordete, eta sailkatuta ordun hori uhor baten, ba, eromena izango itzateke. Eta ez hori bakarrik, adibidez, bueno, lehenengo hau esaten dizuet, eh? badaude formulak, zuk zerbait opatzen dezunean, adibidez, hau da, beste igabe adibide bat, eh? da, e, geigarri bat nabigatzailean, ikusten duzu gauza berde, berde bat hor nabigatzaien zako ekstensioan edo geigarria edo deitzen zaiona, eta honek ematen dit aukera, nik bideo bat ikusten malin badet, interesgarria danan etzat, pentsatzen dut, noa bialtzen deten. Nahi dut Twitterren zabaldu, nahi dut Facebookea eraman, nahi dut nire digon edo nire guen kontako dizu danan gorde edo. Eta da, klik bat egite azkenen, Eta horre laguntzen dizu buru eukitzen, ti, ti, ti, hau onea, hau horrea, hau etxeko gauza bezala galtzerdik eta gorrik nea, beste horrea, beste horrea. Eta hauek olako gauzak, bada, jakiten, o, kudeatzea informazioa, ez? Orduan, badaude horrelakoak, eta behin, gorde, de, gorde baino lehen, interesgarria litzateke baita, pentsatzea, ia, ba, interesgarri edan edo ondo daun esteka hori eta bar. Eta hor dut badaude olako errubrikak, badaude olako txantilloiak, hau interesgarri ikaslekin egiteko. Ze askotan ikasle izaten diego, jun internetea eta txinari buruzko lan bat egin. Eta juten dio, eta atxinari buruz, eta bata da informazio bat, desfasauta dauna, bestean linkak puzkauta dituna, bestean publizitate pila bat dauna, topatzen duten lehenengo gauza, edo, bueno, zuzenen juten dio Wikipediara, eta jazta. Ez? Orduan, e, ba, horrelako ariketak egitea ikaslekin oso interesgarria da beraien txatez, ba, esatea. A ber, zehaztasuna, zein da hona autorea, kontrastatutakoa da, ez da aukeratzea lehenengo gauza topatzen dezuna orsarean, eta jazta hartzea. Objektiboa da, badauke olako asmo bat, saltzea da bere asmoa, edo beste zerbait, konbentzitzea zerbaitetarako gaurkotasuna badu, e, funtzionatzen dute linkak, e, erabat desfasatuta dago, e, horrelako gozak, bueno, ba, esateko hauek, nik unibertsitateko ikaslekin egin ditut horrelako probak, bueno, beste txantilloi bat erabilita, eh? daude parametro ezberdinak, eh? horrelako desberdinak daude, eta oso oso interesgarria da. Zegieda, beraiek, juten diela eta jotzen dutela lehenengo gauzera, eta bitarten ematen diezu olako txantili bat fijatzeko gauza horietan, baina egiten dute, beste ba, erreparatzen diote gehiago ba, topatzen duten ari ez. Hau ere, ratka bau oso ezaune da, baita da, e, eh, relevantzia, si es apropiado, el detalle, la actualidad, el, autoridad en el tema, edo, bideaz da, ze intentzioa dauken, eh? Hau ere, e, jute mani mazate ba, bakoitza dago, azalduta, galdera batzuekin, ba, esateko, ai ba, ba ni honetan nena izin fijatu, egi esateko balioesteko iaiturri bat interesgarri edan edo ez. Eta gero daude, ba nik inglesez topatu nun bat, eta euskeratuta dago, norbaiten nahiko balu, eskatu, online baliabideen ebaluazio egiteko eta da Google formulario bat. Orduan ikaslei eskatzen bali madiezu, gero ja ematen zuena da Excel horri baten ikusten duzu, ba, zer begiratu duten, interesgarrie eta ba. Eta bueno, ba, badaude horrelako behin e, topatzen dezunen zerbait interesgarria, ba ja digo bezelako online zerbitzuetan gorde dezakezu. Zure liburutegia online eta ordu nahi dezunen kontsulta dezakezu, berreskura dezakezu inform gordetako informazio hori uor batek ez dizuna ematen adibidez da, ba hor e, termino bat e, gordetzen bali maezu, esati zu zen ba, zenba jendek gorde duen, orduan indezakezuna da, ah ba beste honek ere gorde du. Orduan agian pertsona hori interesatzen zaiz, eta da pixka bat sare hori eraikitzen joateko, ba modu on batez, ez? Ematizu beste aukera milaka baino naiz luzatuko ze bestela ena izaterako hemendik eta gero ja daude ba, eskupit bezalako guneak ba, edukien e, edukiak hartatzeko edo deitzen zaiona kurazion de kontenidos, ez dakit inoiz entzun dezuen, content curation. Eta orduan, ba, bueno, termino honekin bukatzen dugu lehenengo bloke hau, zehau da sofistikatuena edo. Nahi badin baizue, gai baten inguruan, olako ba, pixu bat irabazi edo nahi balin bat gai, baten, gai bat landu zehatzata eta bat, ba, horrelako espazioak daude, guneak daude, zeinetan ba, nik adibidez dauket bat ilerninaren inguruan eta horren inguruan zehazki topatzen denetan guztia hor gordetzen dut baita, botoitxo batekin eta klik eginez, simple-simple. Eta horrek ze ematen du? Ematen du aukera, nik gordetzeitu gordetzetu, gordetzetu, eta sistemak geho eta gehi hobeto ezautzen nau, eta orduan proposatzen dizkit edukiak, daudenak, ba, zitea guztau beste, te gustara este. Eta orduan zuk erabitu, ah, ba, bai, pues sí que me gusta, eta gordo duzu, edo, horrela da, pixka bat evoluzioa. Vale. Klik klik, klik, klik.